ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ በዛሬው ቪዲዮ ለልጅ ላዋቂ ለምሳ በጣም ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ ሩዝ በካሮትና ዘቢብ ከ cucumber ሰላጣ ጋር ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ ሩዙን ለመስራት የምጠቀመው ሁለት ኩባያ ሩዝ ዘቢብ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ካሮት፣ ዘይት፣ ጨው፣ ሄልና የተቀላቀለ ደረቅ ቅመም ናቸው። ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን ድቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ለሩዙ በቂ ነው ያልኩትን ዘይት አድርጋለሁ። ከትፌ ያዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርት አስገባና አቁላለዋለሁ። ስምንት ፍሬ ሄል አደርግና ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር አብሬ አቁላለዋለሁ። ሄሉን እንደዚህ ከነጭ ሽንኩርት ጋር አብራችሁ ስታቁላሉት በጣም ልዩ ጣዕም ነው የሚኖረው ሩዙ። ነጭ ሽንኩርቱን አቁላልቸዋለሁ። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከሄሉ ጋር አንድ ላይ ጥብስ ሲል በጣም ልዩ የሆነ taste ነው ያለው። ሩዙንም በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን እንደዚህ ስንሰራው። ቀይ ሽንኩርቱን አስገባና አብሬ ያቆላላቸዋለሁ እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሽንኩርቱን በደንብ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ካሮቱንም በዚህ መልኩ ፈቅፍቅ ያዘጋጀችዋለሁ። ካሮቱን አስገባና ከሽንኩርቱ ጋር ብሬ በደንብ አቁላላቸዋለሁ። ካሮቱን ከሽንኩርቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቸዋለሁ። ሁለት ኩባያ ሩዝ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ሩዙን አስገባና ምንም ውሃ ሳላደርግ ከቁሌቱ ጋር በደንብ አቁላለዋለሁ። ጨውና ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም አስገባለሁ። እናንተ ስትሰሩ ቅመሙን የምረጣችሁትን ወይም ምርጫችሁ የሆነውን ቅመም አስገብታችሁ ስሩት። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሩዙን ለአምስት ደቂቃ ጥብስ አድርጌ ያቁላልችኋለሁ ውሃ እከልሳለሁ። ለሁለት ኩባያ ሩዝ አንድ ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ ነው የከለስኩት ከላይ ዘቢቡን ነስነስ አድርጌ አስቀምጥና ክዳኑን ከድኜ እሳቱን ቀነስ አድርጌ ለ10 ደቂቃ steam ሆኖ እንዲበስል አደርገዋለሁ ሩዙ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም ቆንጆ ነው። ለልጅ ላዋቂ ምርጥ ነው። ሞክሩት። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ለማባያ የሚሆን ቀላል የ cucumber ሰላጣ እሰራለሁ። አንድ ኩባያ cherry ቲማቲም አጥቤ ሳህን ውስጥ አድርጌያለሁ አንድ መካከለኛ size ያለው cucumber እና ሁለት አይነት ቃሪያ ከትፌ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አድርግና አቀላቅላቸዋለሁ። ትንሽ የወይራ ዘይት black pepper እና ጨው አስገብቼ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሁለት አነሳ አነስ ያሉ አቮካዶዎችን አስገባና አዋህጄ ከሩዙ ጋር ለምሳ አቀርበዋለሁ። በጣም ቆንጆና ጤናማ በልታችሁ ማጠግቡት የምሳ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለልጅ ላዋቂ ለሁሉም ይሆናል። ምርጥ ነው፣ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።